oras sa 105.3 DXWBBYBFM alas 7.29 musunod na ang mata sa Katilingban Balita Radio stations around you're listening to DXWB DXWB DYBFM Kapatagan, Lanao del Norte Music Radio 105.3 BYBFL Broadcasting from the second floor of Municipal Hall Building, Kapatagan, Lanao del Norte 105.3 BYBFL Magistic Kapatagan More, more, more, more, more, more music On 105.3 Ang mata sa katilingban balita hatod kanato sa mayong kabuboton on ni uh, Kapatagan uh, ah, LNP o Kapatagan ang Municipal Mayor Barry Y. Baguio. Pasalamat usab ngadto ni uh, Nunungan Municipal Mayor Marcos M. Mamay, Municipal Mayor sa lungsod sa Nunungan. Pasalamat usab sa mga SB members sa lungsod sa Kapatagan Pinanguluhan kana ni Vice Mayor Benji Y. Baguio, SB Member Perlito Gonzaga, SB Member Pablo Jonjon Coronel, SB Member Jojo Redimo, SB Member Byron Jan Atay, SB Member Romeli Jose Totorolio, ingon man usab ni SK Federated President sa lungsod sa Kapatagan, pinaagi ni SK Federated Chairwoman Marian Joel C. Sidinyo. Pasalamat usab nga to ni Second District Board Member Alan J. Lim. Ingon man usab sa Valley View Hotel nga naa kini nahimutang nga diha sa Sitio Pangel National Highway sa Barangay Alanipaw, Lala, Lanao del Norte. Lala ABC President ug maranting Kapitan Joffy Malinis Pong ingon man ni uh, Lala SK Federated President pinaagi ni SK Federated Chairman Sulpicio Dodo Sungguad SK Chairman usab sa Barangay Matampay Ilaya Pasalamat usab ngadto sa PNP Kapatagan pinaagi ni Police Major Rodolfo M. Dunguyapon Hepe sa Kapulisan sa Lungsod sa Kapatagan, pinaagi silang PNP hotline number 0997906160 o 0965-418-8440. PNP Lala, pinaagi ni Police Major Junan B. Banyas, Hepe sa Kapulisan sa Lungsod sa Lala, pinaagi silang PNP hotline number 099790616130 275 uh, LBT trading. Ang 275 LBT trading, nagabalit sila sa kopra, sumay, maisugupan pa sa taas o makatarunganon nga presyo. At wala ninyo ang uh, 275 LBT trading nga naa kini nahimutang ah, diha sa Salvador Road, Maranding Lala, Lanao del Norte, Canhil Loaded A Trading. Ingon man usab ang 275 LBT bugasan na nakabaligya sila sa nagkadaiyan nga ah, klase sa mga bugas nga wala gayoy gol. O ingon man usab ang 275 LBT Agrabet. Ang 275 LBT Agrabet nagabaligya sa pagkaon ug tambal sa baboy, ero, manok ug uban pang mga hayop. Nagabaligya usab sila sa nagkadaiyang pesticides ug fertilizers. Ingon man usab ang 275 ah, LPT Agrabet mapalit usab ang uh, produktong unong uh, ah, hog feeds. Alang sa dukang impormasyon o kasayuran at tuwala ninyo ang 275 LPT Bugasan o 275 LPT Agrabet Branch 1 nga na kininahimutan diya sa National Highway sa Purok Apitong Maranding Lala, Lanao del Norte o kang Branch 2 ni Ini. Anaa kininahimutan diha sa Salvador Road, Maranting Lala, Lanao del Norte, dapat ra usab sa 275 LBT Trading. 275 LBT Bugasan, 275 LBT Agravet Branch 1 and Branch 2, 275 LBT Trading. Gipanagiyahan o gidumala ni Mr. and Mrs. Brian o Glelebet Torres. I-confirm ni Kapatagan Municipal Mayor Bariway Bagyo ang pagsugod sa construction allowance pagpatukod sa Gaisano Mall sa lungsod sa Kapatagan. Gibotiyag ni Mayor Bariway Bagyo nga kasamtangan nagkaroon ang pagpatrabaho sa gikahinaman sa tanan nga sikat nga department store nga ipabarog diha sa Barangay Maranding Annex sakop sa lungsod sa Kapatagan nga mao ang Gaisano Mall duol ra mismo sa Kapatagan Provincial Hospital dugang pa sa mayor nga mao ang Gaisano Mall usa kini ka two story building nga gikatakdang mahuman sulod lamang sa unom ka bulan kung walay mga kakulian og target usab kining maka-operate human sa construction sa maong building Matod pa ni ah, Mayor Baguio nga kung wala pa nahitabo ang uh, sa COVID-19 sa Pilipinas, kinsa apektado usap ang konstruksyon sa lungsod sa Kapatagan sa pagpatuman sa Enhanced Community Quarantine sa Lanao del Norte. Dugay raon ta kini nga nasugdan o posibleng makabukas unta kini sa mas sayo nga panahon. Dako usab ang kalipay ni Mayor Barry Baguio sa maong department store nga makatabang kini sa mga katawhan sa lungsod sa kapatagan o sa mga kasilinganan nga mga kalungsuran ilabi na sa paghatag og dugang trabaho sa mga kabatanunan og dili kini mulangyaw na ngadto sa layo nga dapit aron manarbaho gidason usab ni Mayor Baguio nga duna usab siya giimbitar nga mga inilang negosyante tindahan nga iyang uh, gi o oh, nagpakita og igong uh, ah, pag interest nga mamuhunan sa lungsod sa kapatagan o ang pipila ni ini nagpakita og igong potensyal nga motukod sa ilang tindahan na sa nasangpit nga lungsod. Iyang kon usab ni Mayor Bariway Bagyo nga iyang gipaningkamutan karon sa iyang administrasyon kauban ang pwersa sa konsiho nga mamahimong sentro na usab sa negosyo ang lungsod sa kapatagan nga gituuhang dakog ikatabang sa ekonomiya sa maong lungsod o makahatag o daghang trabaho sa lungsod sa kapatagan. Subay ni ini, subling nag-awag si Mayor Bagyo sa mga negosyante na interesado mamuhunan sa lungsod sa kapatagan sa pag-adto sa iyang buhatan sa munisipyo aron ila kining matabangan og maalayunan ilabi na sa pagpangita og luna sa mga ilang commercial land sa nasangpit nga lungsod excited na gyud ang tanan ning uh, guys ano karon ang puwersa sa Barangay Council ah, sa Barangay Maranding Sakop sa lungsod sa lalangad po sa mga residente alang sa kooperasyon sa pagtaho sa ilang mga silingan nga bagong salta o bagong abot gikan sa laing dapit Gibopyag nila na ABC President o Baranding Kapitan Joffy Malinis Pong nga humtanon nila karong gimonitor ang mga nagkadaiyang purok sa Barangay Maranding mahitungod sa mga manguli nga taga Maranding nga gikan na sa laing dapit kon agikan sa gawas sa Lanao del Norte ilabi na sa mga dapit nga dunay daghang natala nga nataptan sa sakit nga COVID-19 Dugang pa ni Kapitan Fong nga kinahanglan gayud nga magpakabana ang katawhan sa maranding alang sa pingigbisog sa sakit nga COVID-19 o dili gayud masudlan ang maranding pinaagis pagpakabana sa matag usa ilabi na nga Duna na biyahe ang mga pampasaherong bus nga posibleng manguli na katong ta mga taga-maranding nga gikan sa dagkong syudad nga natanggong gumikan sa gipatuman nga quarantine Matod pa sa kapitan nga kung dunay mga silingan sa mga lumulupyo sa maranding nga ilang ang mamonitor nga nakauli gikan sa gawas sa Lanao del Norte sa pagtahog kilayon sa barangay office sa maranding o kaha sa mga purok presidents aron ila gilayon kini mamonitor og matamod sa patakaran nga mandatory nga 14-day quarantine gidasod usab ni ABC President Joffy Pong nga istrikto usab nila karon nga gisunod ang 14-day mandatory quarantine sa mga buot at mouli sa maranding nga gikan sa gawa sa Lanao del Norte sigon sa balaod patakaran nga gipatuman sa kagamhanang probinsyal sa tumong tuyo nga masiguro gayod nga ang muuli nga residente sa maranding dili kini karyer sa sakit nga COVID-19 Una, kini makauli sa ilang tagsa-tagsa kapinoyanan. Kahinumduman nga nagpagawas og memorandum ang Provincial Health Office sa Lanao del Norte nga ang mga muuli nga residente sa nasampit nga probinsya kikan sa o gawas sa Lanao del Norte obligado kini nga mag-quarantine sulod sa 14 ka adlaw sa giila nga quarantine facility sa matag munisipyo una kini makauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. sa balitang lokal padayon gihapon karon ang gihimong hugtanon nga pagpandakop sa pwersa sa PNP Kapatagan na ang ngadto sa mga residente o lumulupyo lakip na sa mga dumudoong sa lungsod sa Kapatagan, Kapatagan nga padayon nga nagsupak sa gipatuman nga General Community Quarantine. Gipahayag ni Police Major Rodolfo M. Dumuyapon, hepe sa kapulisan sa nasangpit nga lungsod nga makanunayon ang ilang regular nga pagrobing sa 33 ka barangay sa lungsod sa Kapatagan gamit ang pribadong sakyanan alang sa mga masupilon sa balaod sa GCQ. Dugang pa sa hepes kapulisan sa Kapatagan nga matagkaron og unya ang ilang paglibot sa maong lungsod alang sa pagsikop sa mga wala nagsuot og face mask gawas sa ilang mga panimalay wala nagpatuman og social distancing ilabi na kadto nga mga padayong nagangkas og single motor matud pa ni Police Major Dongoyapon nga hangtod nga mahuman ang gipatuman karon nga GCQ padayon sila magpatrolya sa mga nagkadaiyang dapit sa lungsod sa Kapatagan aron hugtanon nga ipatuman ang balaod sa GCQ og si kupon kayod nila ang ilang makit-an masakpan nga nagsupat ni ini kinsa pahamtangan kini og igong silot og multa gikumpirma usab ni Major Dumuyapon nga halos batag adlaw sa ilang gihimo nga pagpatrolya ubay-ubay gayon ang ilang nasita og gisikop og ang pipila niini nakasuhan pagayod nila kini og disobedience kon resistance gumikan nga makiglalis og musukol pa kini sa mga otoridad nga mo aresto kanila. Gidason usab sa chief of police nga lagi usab nga ilang gimonitor sa kapatagan kadtong mga tindahan nga padayong nagbaligya og ilimnong makahubog bisan pa man sa gipatuman nga lecture ban gumikan sa ECQ. So, by niini nagawag si Police Major at Dongo Yapon sa katauhan nga mutamod lang kayo sa gipatuman nga balaod sa enhanced community quarantine aron dili kini nila masikop sa ilang ipahigayon nga matag karon og unya nga pagpatrolya sa nagkadaiyang barangay sa lungsod sa Kapatagan. Atong basahon ang mga nasikop kagahapong adlaw sa gipatuman nga GCQ sa gihimong pagpatrolya sa PNP pinaagi sa violation sa Article 151 of RPC nga dunay relasyon na sa General Community Quarantine kun GCQ sa ilang gihimo nga pagpatrolya sa barangay Mahayahay, Bagong Silang, Buena Vista o poblasyon sakop sa lungsod sa Kabatagan ang ilang mga nasikop mao kini sila 16 ni kapo Ildan Pamutungan Landisa 31 anyos taga tagapurok 5, mahayahay kapatagan, Salvino Patay Baay Junior, 30 anyos, minyo usa ka kapko, og lumulupyo sa purok 6, mahayahay kapatagan, Fitzgerald Edgardo Bayonon Palaka, 20 anyos ulitaw, taga Purok 5, Bagong Silang, Kapatagan, Ruby Pipito Reyes, 20 anyos, taga Purok 5, Buena Vista, Kapatagan, Nailin Kadalay Jambrang, 24 anyos, taga Proxetti, Dansalan, Sapad, Lanao del Norte. Ray Indong Perigo, 18 anyos, taga Purok 3, Mahayahay, Kapatagan. Dione Perigo Argelio, taga Purok 6, Mahayahay, Kapatagan. Ariel Rosel Pabrigal, 28 anyos, taga Purok 5, Buena Vista. Cristi Toto Ries Regodos, taga Porok 5, Buena Vista, Kapatagan, Corales Placel o Placer del Mar, taga Porok San Francisco, Tinasas, Lala. Richard Amparado Gumansay, 27 anyos, taga Porok 5, Pansilan, Sapad, Lanao del Norte. John Ray Gumansay Rihoka, 27 anyos, taga Purok 5, Pansilan, Sapad. Marjon Perigo Argelio, 24 anyos, taga Purok 6, Mahayahay, Kapatagan. Jelmer Arong 5, 20 anyos, taga Purok 6, Mahayahay, Kapatagan. Rolando Tabayay Loveres, 55 anyos, taga Purok 2, Buena Vista, Kapatagan. P, uh, og si Pio Dumanas Inahe. Okay, salamat kay Judge. Uh, Pio Dumanas Inahe, 35 anyos, olitaw. Taga Porok 7, Poblasyon, Kapatagan. Ang tanang mga nasikop kagahapong adlaw alang kini sa paglapas sa General Community Quarantine o gag sa gihimong pagpatrolya ini sa matag barangay o padayon ang himuon nilang pagpangsikop hangtod nga mahuman ang GCQ. hanggang uh, sa balitang lokal, Wala na nakatago sa mga kamot sa tinugyanan sa Balaod ang usa ka konsyal sa lungsod sa Salvador sa diyang nasikop kini sa puwersa sa kapulisan gumikan nga doon na ni standing warrant of arrest nga natimbog kagahapon adlaw pit sa 11 sa Mayo sa kasamtangang tuig diha sa poblasyon sakop sa nasangpit nga lungsod ang mga wanted person nga nasikop kiila nga si Ibra Kabugatan i Antaw 52 anyos kasamtangang SB member of Lumulupyo sa barangay poblasyon Salvador Lanao del Norte Gisikop ang maong wanted person pinaagi sa gahom sa warrant of arrest nga gipagawas ubos sa sala ni Honorable Judge Alberto P. Quinto, presiding judge sa RTC 12 Judicial Region, Branch 21 sa lungsod sa Kapatagan, gumikan nga nag-atubang kini sa kaso nga attempted murder nga nagdangag sa criminal case number 21-4370 pinitsahan na Marso 20 tuig 2020 base sa gilusad ng operasyon sa PNP Salvador sa pagpanguna ni Police Major Glendo L. Pujanes na sa Iran nga sa may alauna ang takna sa hapon kagahapong adlawa formal nga giserve sa suspitsado ang warrant of arrest sa ilang panimalay ug malinawon usab kini nga nitahan sa iyang kaugalingon ngadto sa mga otoridad human nga masikop ang maong suspitsado gibuhian ra usab kini sa PNP Salvador human kini makapiyansa sa kantidad nga 120 mil pesos isip piyansa batok sa kaso nga gipasangil ni ini batok kaniya balita nga lokal lakip nga malampuson nga natimbog ang usa ka residente sa barangay Maranding sakop sa lungsod sa Lala sa gihimo nga bypass operation ini dito sa barangay Nazaret Cagayan de Oro City kagahapon adlaw pit sa 11 sa Mayo tuig 2020 ang maong mga suspitsado nga nasikop sa puwersa sa PNP Cagayan giilang nga si Ryan Idolianes I Magadan 38 anyos minyo usa ka pintor og lumulupyo sa 30-32 Street Nazareth Cagayan de Oro City og giilang nga usa ka sa beneficiary og lakip usab nga nasiko ang kauban ni ini nga giilang nga si Jeffer Moraldi Igalyo 29 anyos oli tao usa ka construction worker og glomolopyo sa Maranding Lanao del Norte base sa gilusad nga operasyon sa puwersa sa PNP Cagayan de Oro pinaagi sa Police Station 9 sa Nazaret unang gipasudlan og uh, police asset ang duha ka suspitsado alang sa pagpalit og illegal nga droga sa dihang positibo na nga napalitan ang duha ka manag amigo gironda gilayon kini sa hiniusang pwersa sa mga otoridad din malampusong natimbok ang duha nga si Ryan Idoliantes o Jeffer Moralde nakuha gikan sa posisyon ni Ryan Idoliantes ang buybas money nga nagkantidad og 500 pesos lakip na ang uh, usa ka putos nga dunay sulod nga white crystalline substance o gituuhan kining shabu samtang ang kaalyaw gituuhan kaalyado ni inis pagpamaligya og illegal nga droga nga taga Maranding nga si Jeffer uh, Moralde na kumpiska gikan sa iyang posisyon ang usa ka putos nga dunay sulod nga white crystalline substance o gituuhan kining shabu ang uh, kinatibok ang shabu gituuhan kining dunay gibog aton nga 0.79 gram kung dunay street value nga 3,000 pesos sa pagkakaron ang duha ka natimbog nga suspitsado kasamtangang nakaditina karon sa bilangguan sa Police Station 9 sa Nazareth sa Cagayan de Oro City. Balitang Nasyonal sa pagbalik sa Mata sa Katilingban Balita. Alang sa impit nga detalye sa atong balita gikan sa kauluhan Mo sobra na nga to sa 11,000 ka mga individual ang nataptan sa sakit ng COVID-19 sa Pilipinas ug duulan na usab nga to sa 2,000 ang mga naayo ni ini. Samtang nga ah, gipaabot ang desisyon nga extend ba ang enhanced community quarantine o dili na ba o ipadulong kini ngadto sa GCQ sa mga pipila ka lugar sa Pilipinas Misaka pa ang ah, kaso sa coronavirus disease kon COVID-19 nga base sa talaan sa Department of Health miabot na ngadto sa 11,086 ang mga ihap sa mga viral infection sa nasod pinaagi kini sa pag uh, ah, pagawas sa talaan sa gobyerno ginagagikan ang uh, maong uh, mga natala nga mga sakit pinaagi ni sa bag-o nga 292 ka mga bag-ong kaso nagagikan sa National Capital Region ang 162, Central Visayas 74 ug sa uban pang mga lugar 70 o 56 kabuok <coughs> Samtang ah, nga miabot usab ngadto sa 726 ang panaw na o namatay gumikan sa maong sakit human kini nadugangan og pito kagahapong adlaw ana ana sa 100 o 1999 usab ang nakarecover diin 75 ang uh, na dugang nga nakarecover kagahapong adlaw. May sirit usab to sa 3.9 milyon ang mga nataptana sa maong sakit nga coronavirus karong o kag sukad kagahapong adlaw sa tibuok kalimutan. Hello sir, good morning. Ah, Ah, sige, sige. Ah, yung ah, ner, yung ner lang, di ka sarap. Yung ner, di Ah, sige, sige, sige. Una kita mo disog sa unahan sa atuang balitang nasyonal na karon sa atong linya sa telepono atong LTO chief sa LTO Tubo District si Sir Sultan Malik. Sir, good morning. Yeah, yes, maayong buntag uh, sa Oban Luperdi. Hmm, kajut lang sir, no? Okay, ado na tayo adjustment mic. Okay sir, once again, good morning. Yes, uh, good morning, maayong buntag uh, sa Oban Luperdi. Hmm, okay. Uh, sir, doon na kay good news karon nga uh, ipahibalo sa ato ang mga katawan sa Lanao del Norte. Go ahead, sir. Yes, uh, maayong buntag uh, sa tanan nga nagaminaw naga karong buntag sa Lanao del Norte, no? especially diha sa area nato diha sa Batagan. Mm. Uh, actually, na natay nakuha nga i sa atong uh, regional office, uh, advisory gikan sa central office na tanan nga area under sa uh, ah, GCQ, General Quarantine, uh, Community Quarantine ay uh, magbubukas na ang LTO offices sa uh, sa May 13, 2020. Ibig sabihin, bukas, mm. hindi na po tayong uh, ah, uh, ah, mag-cater ng mga transaksyon na pupunta sa ating opisina. Okay. So, good news, Sir No, kay daghan kaayong uh, ah, mga gusto na gayod nga mo-renew o makuha sa ilahang mga o mo-renew o mo uh, mo sa ilang lisensya o sa ilang sakyanan. Okay, uh, sir, tanan ba uh, makater na sa LTO tubod? Yes, uh, ah, tanan nga uh, uh, mixed transaction sa tanan nga transaction na mo sa opisina ato nang ikiter but uh, we have to uh, limit uh, the one uh, number of transaction that we can accommodate within a day. Hmm. Okay, mga more or less pila lang katao ang ma-accommodate sulod sa office sa LPO? Yes, uh, ang atong uh, tanan man opisina sa atong uh, Region 10 uh, na asilay ihatag sa regional office nga uh, minimum or maximum uh, client nga atong makiter sa per day. Sa ato diri sa tubod, uh, ang atong makiter nga atong ihatag 60 to 80 person a day. Tanan lang atong ikiter. 60 to yes. 80 person a day appeal na niini ang driver's license, issuance yes, yes. of LSP and renewal of uh, vehicle. Yes, yes, uh, uh, uh, kauban nga uh, Bernie. Mm -hmm. Okay, unsang orasa magsugod pagbukas ang LTO upa? Yes, uh, the pa rin sa atong oras nga 8 hours a day, magsugod ta sa atong pagkwan og uh, sa 8 o'clock, then uh, muinta og 5 o'clock. Okay, unsang mga requirements sir nga uh, nga kinahanglan ang damon sa mga tao nga muanha diha nga tugutang makasulod sa inyong office? Ah, uh, Tungod sa na karon lain mga panahon ganing atong general community quarantine no na hmm. atay pa panghimo para kaning ma-implement nato kaning uh, uh, physical distancing o uh, ah, kaning uh, ma-contain kaning uh, pag-spread sa virus. Mm. Uh, ang uh, gihimo sa opisina para sa mga kliyente, even the employee, no? Ang mga kliyente, before nga musulod sa opisina, atay washing uh, pandiha, uh, nga ang kliyente iyang hugatan niyang kamot na atay chok nga gibutang diha. Mm. Then before siya mosulod na siya i-fill up nga papel nga nakabutang diha ang iyang ngalan, uh, address, uh, contact number of iyang uh, temperature. Kato man kuhaw ng iyang uh, temperature mm. sa hmm. iyang pagsulod, no? Mm -hmm. uh, uh, ato nang i-maintain nga report sa ato, ilakip sa iyang uh, papel sa application, para mamintin na kung may mga problema nga kwan may tabo timba ko lang no baka madaling matrace yung uh, pinanggalingan ng kwan yung kung sino yung tao na yon mm-hmm. then uh, pagka sulot pagka hatag na sa guard uh, ah, yung hawiran niyang papel din uh, uh, pagpasok niya sa opisina, dadaan doon sa food uh, uh, bath, kaning uh, disinfectant. Mm, no? Mm, mm. Then pag uh, akyat niya, ato lang gilimit ang atong tao sa taas nga maximum of 4 uh, uh, clients uh, para dili ita matipok sa taas. Nakita mo siguro, magbibisualize kung gaano kalaki ang opisina sa taas. Mm, mm, mm. Uh, apat lang yung mga kliyente na kuan hindi talaga pwede pumasok sa mga room ng uh, employee. Doon hmm. lang sila sa waiting area. Basta hmm. maximum of uh, four. Hmm. Then natay mga lingkuranan uh, waiting area diha sa ubos na naa siya one meter apart. Hmm. Okay, kung nang kining mga lingkuranan sa ubos sir, o kanang naa sa gawas nga samtang nagulat sa inyong ang uh, opisina sa pagsaka nila sir. Uh, doon na ba'y musita ni, ni sir kung magtapok-tapok ni sila? uh, na namantay di kwan nato ang atong guard uh, nga dapat uh, maimplementa nato kaning uh, physical distancing ka mm-hmm. nga gihimo sa opisina kaning atong i-control uh, uh, ang number sa person o di kaya client nga matiter nato para atong makita kaning o di kaya ma-implement kaning physical distancing. Mm, so uh, sigurado na gyud kani og mga sir uh, wala na ingon nga dili madayon Uh, I hope sigurado na kasi na may gigawas nga official uh, uh, kwan at least sa atong kauluhan sa central office. Mm, okay sir, uh, face mask. Kung dili mag face mask, dili ba kasulod sa LTO office? Yes, natay di putanggihan, no face mask, no entry, no hmm. face mask, no transaction, kabalutangan, natay executive order nga existing sa atong kuan nga dili na po pwede mo gawa sa atong mga panimalay kung wala tayo face mask. Mm, okay, so dili na karason ang uh, uban nga uh, dili sila kakuhag lisensya kay sirado ang LTO. Uh, ah, wala nila na renew ang lang sakyanan kay sirado ang LTO. Murason na pud ni sila sir sa checkpoint yes. nga moadto mi sa LTO kay mag-renew. <laughs> okay, so once again sir, panawagan nimo sir kay uh, daghan ang nag-atang sa inyong pagbukas. Okay, before pa nimo sa imong panawagan ni eh, sir, ako lang isingit ang pangutana. Uh, ah, confirm ma'am na sir, ugmang adlaw magbukas na ang mga emission testing center? Yes, uh, sigurado kasi ang uh, atong mga private emission testing center online man sila once na ang atong system up sa central office automatic uh, muat na. Mm-hmm. Uh, pero before nga kuan ato lang i-advise nga kuan before nga muat tong atong mga kliyente sa lain-lain nga kuan ato lang i-check pa no. Uh, anyway akong i-update ang kuan akong tawagan natong mga kauban diri sa kuan uh, ah, pagadian na uh, orokay tatanggog kung kanilang mga emission ay uh, mo function ugma. Okay, ang mulabi sir. Yes. Ah, uh, ano ba emission uh, emission test sa mulabi sir? Ah, uh, ka, wala pa ako ka kuan kung uh, existing pa. Mm -hmm. Okay. Ato na karon. Mm -hmm. ato atong problema ni ini sir ang pag-adto dito no kay stricto pud sila dito. So, yes, hangin ulan nato ang IMT no nga kung mag-renew uh, ah, maisyuhan unta sila og travel pass kay mao man ni pangitaon gud. Yes, ato nang uh, ikuan sa atong mga kaning uh, atong uh, inter uh, nato, inter uh, agency, agency monitoring nato, mm. no? Ang uh, eh, atong i-allow at ang atong mga uh, driver o tagi sa mga sakyan na as long as dili sila mga 60 above 60, dili sila below 21 nga kuan nato nang tugutan para ila gyapon ni. Uh, ah, hmm. kapalutang uh, ang uh, gobyerno ng inanglan o uh, ah, tabang sa ato ang LTO isa sa mga collecting agency para sa atong gobyerno. Mm -hmm. uh, ang kinilang po sir no kay uh, uh, siguro ang usamang gud nga problema ni ini sir kining pag-renew sa lisensya uh, do na uh, open ba diha ang mga accredited uh, health officer uh, mahitungod ni ining pagkuha og medical certificate kay ang problema sir pasensirado pa pud sila Yes, uh, ah, murag uh, ah, kuan ka ako silang istoryang gihapon uh, karon ka. Hmm. Gahapon naman sila diri katong ilang mga sakop nga naglimpyo gihapon. Ako hmm. lang istoryang sila nga uh, dapat uh, kaning physical distancing uh, ilan ang ipa-implement sa ilang uh, uh, buhatan. Mm, okay. Uh, sir, uh, pila ba kabulan mo expire ang uh, medical sir uh, tinititang pa, pa certificate niya sa online? Kung nakakuha 60 60 days. 60 days. So 2 months. Yes. Mm Yeah. Okay. So uh, gilauman na to ni, no? Dayon uh, yes. uh, sir, uh, kini nga pangutana sir daghan usab ang naghulat ini. Mapatuman na ba tong giingon sir nga churi nga kinahanglan pang mo, mo eskwela sa driving school ang mukuha og SP o mukuha og license sa pagkakaroon? Yeah. Yeah, maayo na nga pangutan na ah. actually oh. ang katong among teleconference last sa uh, ah, mm. Friday mm. Uh, together with the uh, regional director of different uh, district uh, head sa lain-lain nga distrito diri sa Region 10 no uh, ang giingon ni Ardi tanan nga mukuha og uh, uh, student permit, new student permit, dili hatagan og student permit, dili, kung dili makakuha og uh, certificate sa kaning theoretical education gikan sa uh, accredited driving school. Labi na, uh, apil na po ni kining uh, new driver's license og renewal, sir? Dili, ang at di solti lang diha katong mukuha og new student permit. Oh, okay. So katong nakakuha og student permit nga padulong na sa lisensya, ah, dili pa to sila, eh, exempted pa to sila. Yeah, dili pa pwede. Ah, dili sila ah, pa, kuhan na, pa mukuha. Katulang, karon, pananglitan, mm. muadto og madiri sa office nga wala pa siya student permit, mm. automatic nga dili siya makakuha taga og student permit nato nga muadto siya sa kaning driving school para mag uh, uh, undergo of 15 hour theoretical education. Hmm. Okay, ang problema ni ini sir, bukas ba kaha ang ang driving school nga accredited sa LTO? Ah, uh, katong among teleconference last uh, Friday ang giingon ni RD gahapon na uh, ka sa sa Monday no, uh, hmm. ang giingon ni RD dapat makaregister na sila. Okay. Anyway, ako pa na i-confirm ka na ate accredited driving school leader sa tubod mm. kaning MGS. Mm. No, hmm. ako silang tawagan, mm. ako silang tawagan unya kung uh, unsa nay naitabo. Mm, kung mahimo lang gani sir, uh, advice lang po sir kung mahimo diha lang duol po sa LPO. uh, yeah. no, uh, temporary no, temporary lang. uh, <laughs> okay, uh, sir, once again panawagan mo sir, go ahead sir. Uh, ah, kana lang ang ato lang panawagan sa mga katawan diri sa Lanao del Norte, musubay lang ta sa Balaw nun sa Balaw, especially karong naata sa GCQ, nga dilita mo gawas kung wala tayo kay uh, Christmas, ganin Bill 21 ug abag uh, 60 dilita mo gawas. Kung mm, dilita mo mm. gawas sa atong panimalay kung wala tayo kinahanglan nga importante, no? Mm, -hmm, mm. Kana lang. Mm. Okay sir, ah uh, nahisgutan nimo ang below 21 og uh, 50, uh, 60 above dili ni sila pwede maadto sa LTO sir o mag renew mag uh, <laughs> sa ilahang mga hikayo no sa LTO at dili pa pwede ni sila sir na may mga exception na kung in, in, indispensable ba talagang oh. kinahanglan no oh, yes, talagang yes, oh. kinahanglan um, na mm, ba mm, uh, mm, so, atong tanaw sa i ba mm, um, Mm. Dispensable man. Mm, ah, okay. Ang di kwan diha sa kwan ni medical uh, kwan yun, ni medical uh, bahin sa medical uh, mm, kwan ito. Mm, mm, mm, mm, Pero kung kanin siguro Hmm, kalabatin uh, nyo, ah, okay ra. Kaya uh, importante man eh. Ah, uh, diya, ato lang talaga kung talagang expire na talagang uh, kwan. Kung kukuha lang ng spendi muna. <laughs> okay, salamat kay sir. Salamat sir. Mabuhay ka sir. Good luck sa inyong operation o mga dalawa sa LTO. Mayong buntag. Thank you, maayong buntag yapon. Ma, uh, kauban nga pwede. Okay. Mga katong mga igsoon na atong LTO chief sa lungsod sa Tubod, si uh, uh, police, uh, oh no, uh, si uh, LTO chief Sultan Malik. Mga kaigsoon so uh, dako, no? Dako kayo na tong kalipay nga mag-operate na ang LTO ugma dayon na uh, doon na na usay uh, hmm, hmm na-text din kajat lang ha ah, wala na rason no nga maingon nga wala ko lisensya pa sir kay wala pa nako na renew ha <laughs> wala pa nako na renew okay ah mm. Okay, smoke test na nabas tubod uh, wala pa konsyal ang uh, ah, ingon ni Sir Malik uh, naa sa Pagadian, naa sa Mulabi, naa sa Tanggob, naa sa Osami City pero ugma pa ni sila mag-operate kay ugma pa man i-online sa national, no? Once nga i-online kini. So, good news niya, good news ni. Pero bad news ang <laughs> mga mukuha og ah, tawag na to ani mukuha og SP katong mga new SP mo undergo na kamo og cho uh, churi pag-eskwela ha 15 hours na siya uh, ah, usap pa lamang ang ilang ilang accredited sa maong uh, churi school mao ang MGN diha sa tubod. So ah ang katong mga langayan ning kuha watay mahimo ni ana kun dili ang mosunod. Dugang sa balita nga nasyonal nakitaan o nakita na nga padool sa kayutaan sa probinsya sa Samar ug Rion sa Bicol ang bagyong Ambo nga gila umang mosulod kini sa kayutaan karong pipila ka mga adlaw kagahapon sa alas 10 sa buntag ang tropical depression nga si Ambo gibanabana nga naa sa Gilayon nga 304 o 340 kilometros gahapon eh sa may alas 10 sa hinatuan Sorigao uh, del Sur gilauman nga Pasulod kini karon pipila ka adlaw dahil doon na kini gikusgon nga hangin nga maabot sa 55 kilometro kada oras o dunay pagbugso nga moabot sa 70 kilometros kada oras kini kusog-kusog di ay. Gila man nga makitaan kini sulod sa 24 oras nga magdala og uh, katag-katagan gikan sa hinay ngadto sa uh, kusog-kusog nga pag-ulan na og nagdala usab kini og thunderstorm sa tibuok Mindanao. Ubos usab ang tsansa nga magtaas og tropical cyclone wind signal ang uh, maong ang pag-asa depende kini sa sitwasyon kung mokusog pa ang ah, bagyong ambo posible pagatumbok ni ini sa maong bagyo ang uh, Bicol uh, og maapektuhan usab ni ini ang Metro Manila o gilauman usab ang pipila ka katag-katag nga pag-ulan na sa Mindanao. Dugang Dugang sa balitang nasyonal giandam na ang mga criminal charges nga korupsyon nga giandam sa kapulisan ang batok sa 183 ka mga barangay official may sa distribution sa emergency cash assistance ubos sa gobyerno sa social amelioration program concept mahitungod sa coronavirus disease pandemic nga alayon pinaagot Pinaagi sa Department of Interior and Local Government DILG giingon kagahapon adlaw ang mga barangay officials moagi kini sa pagquestion mahitungod sa pag uh, ah, pagawas sa maong cash assistance sa ilang tagsa-tagsa kan ang Philippine National ah, Police Criminal Investigation and Detection Group kung PNPCIDG mo'y manguna sa pagpasaka og kaso Gibutyag ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga base sa mando sa presidente dunay 30,000 pesos nga reward kung kinsa katong mga tumbok sa opisyal nga nahit mahitungod sa involved sa mga dili maayong pag-distribute sa social amelioration na ah, program o lakip na usab niini ang mga anomalya ang maong uh, ang maong mga barangay official sa pagkakaroon nagatubang kini sa mga kaso nga falsification of sub collection so, uh, of supposed processing fees uy nangulikta rin mong processing ha o splitting sa financial assistance piti mo Mao ka naglangkob sa tong mata sa katilingban balita pizza dose sa Mayo tuig 2020. Una kita matapos sa atong mata sa katilingban balita mga pahibalo na atong hatagan og igong pagtagad kinsa katong nakakita sa PRC ID nga gipanag-iyahan ni Lina Sibyal apalihog ah, lang kog hatod dinhi sa amo uh, sa munisipyo no uh, asawa ni sa atong kauban dinhi sa munisipyo uh, ah, PRC ID ni uh, Lina Sipial kung kinsa to nagakita palihog lang ko ug uli og ato dinhi sa information sa atuang uh, munisipyo lain usab quarantine ID nagihatod gihatod ani gipanagiyahan ni Joren J Moncabal taga Prok 13 Poblasyon Kapatagan ang imuhang home quarantine pass naa dinhi sa atuang uh, stasyonan palihog lang ko kuha dinhi Dayon, uh, kinsa usab kato nagakita sa clamp meter ah, nga model 763 Fiuk gipanagiyahan ni gihapon sa empleyado din sa munisipyo nga si Junal Bagaluyos palihog lagog din dinhi kay importante kayo na gamit na sa iyahang trabaho isip uh, maintenance electrician sa atua din sa munisipyo sa Kapatagan. So magkausap pa kinsa nakakita sa clamp meter model 763 Fiuk Palihog lakog uli din niyong kahatawagi. Si Jonald Bagaloyos, pinagi phone number 0905-958-3149 ang makauli sa maong Club Peter Dunay, iandam nga gamay nga pahalipay. Alang usab sa ato ang uh, live Facebook page, pasensya na gid mo no. Uh, ah, ibalik ang paghinay sa atong internet uh, medyo uh, hinay usahay mo kusog. May buntag ni Jen Alpapara oh, sa Salvador ni. Uh, good morning uh, sa akong mga silingan sa Campo 3 Salvador Kuya. Kusog kaayo kada Salamat kayo uh, sa inyong pagpaminaw. Dayon na uh, Chill Divino, good morning Sir Perch. Pa-shout out ko sa tanang taga Silang. Ilabi na sa uma-update ng kapitan si Edgar Pansakala. Mayong buntag. Lain usab. Relian Swan Bakatan, good morning Sir Perch. Great lang ko sa Amam family, Bakatan family. O great lang ko si Pitonia Aman de sa Niyang. Liwanag Liway, good morning. Uh, Sir John Ray Compassion, good morning Sir Perch. Pa-shout out lang ko sa tanang guards on duty sa Lalan National High School. Uy, salamat kasi yung pagpaminaw ha. Taga Lalan National High School, labinan ni Sir John Ray Compassion. Salamat kayo. Ah, uh, uy, Harold Clavete. <laughs> Shout out, I mean, watch out, Baroy. Shout out di ay. <laughs> okay, uh, mayong buntag. Dino diha sa Baroy na mga kaprintihan ako diha. Salamat kay sa inyong suporta. Angel Colyamar, good morning Sir Ferns. Pa-shoutout lang ko dere sa Purok 9 Marcos ni Mama Aurelia o Papa Dario Lindungan na o ako ko di ay mga silingan dere like Theody, Susan Soko o sa tanang naminaw ni mo Sir Ferns. God bless to all. Salamat sa pagbasa. Okay? Why sa pa yan? Raymark Rasilis Marabilio. Good morning Kuya Ferns. Great lang ko sa akong lola o lolo nga si Lucina o Grupo marabilyo ug sa mga lumlupyo sa land of Tisoy and Tisays diri sa Cathedral Falls. Stay home, more power! We hail as one. Uh, ay ko ilarabay, good morning kuya. Greet lang ko sa akong mama Ellen Tagaprox 17. Og sa akong mga anak si Kuya King o Reden. Amping mo tanan diya. Salamat kuya. Asa deka. uh, <laughs> ah, aha din si Aiko Ilaraba. GB <laughs> Bo, good morning parents. Pa-shout out sa akong family diha sa Mananaw Baroy, sa akong mama Jennifer Bulay-Bulay, to all Algaba family ug sa akong manghod. Sophia nga nagpaminaw o naminaw karon. Salamat. God bless. More power sa inyong station. Listening here all over from Cebu City. Amping diha Cebu. Ha? Amping diha Cebu kay nagpadayon og taas ang ilahang uh, ah, kuan diha Uh, Raul Innocent, good morning Sir Perch. Mayong pagpaminaw sa taga Barangay Cathedral Falls. Uh, padayon lang kapatagan sa atong pagkamasulundon sa Tanang Balaod aron masumpo na kining uh, ah, COVID-19 nakahasol ka nato. Salamat Sir Perch. Gikan ni Raul Innocent Tampos. Salamat. Good morning Istabas Pak. <laughs> Salamat kayo. Uh, former PIA Director General Harold Clemente. Okay. Uh, Norhana Martilia Ongko, good morning Kuya Ferd. Shout out ko sa kumama nga si Juby o sa akong manghod nga si Mihaina. Dira sa Purok Ono, Kabatagan. Ah, daghana po ani. Ah, good morning Sir Ferns, gikan ni Joyce Obihiro Cabelles, Francis Tihada. Good morning Ferns, watching from Lanipaw. Purok 3, greet ko sa akong papa ug mama nga buotan og kugihan. Bisan senior na si Berto Hitson. Okay? Ah, grabe. Ako na lang ning basahon karon taod-taod ha kay daghan pa kayong message. Hmm. Grip ko sa taga LGU Tubod, <laughs> nagipagkapoy og distribute sa 24 ka barangay sa relief goods ngadto sa 14,500 ka pamilya sa Tubod. More power sa tanang naglihok tatak LCB. Ah. <laughs> Tatak LCB ha. <laughs> okay. Ah, ako lang yung basahon karong taon-taon tanan ha. Ato lang yung bahin-bahinon ha. Good morning ni former SB member ah former SB member Lindon Lim Abukay. Oh, matod pa good morning Ferd sa imuhang mga suking tigbaminaw. Salamat kayo konsyala. Ah mm, grabe, kadaghan sa mga message, maglisod ta. Napay uh, oh, kutabato. Ato ah, ni basahon sa Cotabato. Hana pa, say, good morning sir Perns, pa-shout out ko sa Poro Clemon 3, kay Nang Celia Cabrera, especially kay Abing Labasano, always stay at home, uh, babes. Ang nagpa-shout out from Cotabato, Hana Pals. Salamat, mahigkadan, <laughs> always did binaminaw sa iyong programa, Matas Katilimban. <laughs> Grabe kini Hong Kong. Ah, good morning, Sir Perns. greet ko sa akong mama, Sir uh, si Juanita Imnasi sa Pindulunan Lana. Happy Mother's Day. I love you always. Thank you for being uh, for everything. Greetings from Hong Kong. Uh, ah, Gikan ni Crisel then uh, Simi. Ako ba na basahon na ko na karon taon-taon kay di ka extra ani. Then apa uh, cellphone Sa ngalans, tibok ang puwersas matas katilingban nyo streaming ang sa high-tech ng kahimanan gamit na risuban mo 5.3 Uy, salamat kaayo ni uh, Honorable Judge Alberto Piquito. Bibisita siya kanato diri karong buntag. Judge, salamat kay sa imong suporta sa matas katilingban. Salamat kay sa imong suporta sa BYBFM. Thank you so much, Judge. May buntag ko sa ni Sir Cartaginas ni Sir Jones Cartaginas. Likorban pa, Sir. <laughs> Di pagkakatrabaho. May buntag usap ni Ma'am Beth Baguio, ni Ma'am Belen. Ngayon usap ni Sir Brian. Uh, Munday ni Sir Brian. Gihan kaya po. Sa ngalan, sa kinatipukang puwersa sa mata sa Katilingban News Team, nga usap sa high-tech na kahimanan gamit rin sa 105.3 PX, WBPYB FM sa ngalan hmm, ah, usab sa ko ang uh, hmm, uh, sa ko ang uh, o, sa samong station manager LNP President o Kapatagan Municipal Mayor Barrio Y. Baguio Assistant Station Manager Severino Toto Monterona sa ngalan usab sa amo ang technical department or sa among IT expert Bertrand Francisco ano mata niya ngalan usab sa atong photojournalist Walter Portalio Technical Department Philmar Saison of Noel Ines. Akong partner nga si Ellen Ibanez o Mampong Loria nga mao'y naghanay sa mga balita. <laughs> Ako ang tigbasa. <laughs> Kini ang tigbalita. Ferdi Estabas Francisco na salamat sa pagmaminaw at ang iyang mata sa katilingban issue portion. Mosunod na sa Dili Madugay, may buntay mula Lubigan sa Lanao del Norte. Mayong buntag, lalawigan, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Sampuanga del Norte, Sampuanga del Sur. Mayong buntag, haring lungsod sa Kabatagan o sa 33 ka mga barangay. Welcome sa itong nga, ah, buntagong tulmanon mata sa Katilingban. Lifestyle na punta, kaya daghang mensahe, daghang message. Ah, cellphone ha, ah, sugod so lang ta karong adlaw ah, atong gahapon nga wa nabasa Salang sa pukot ro. Itaw mayong puntag sa itong mga sukinting paminaw di as merkado publiko. Uh, musta na kamuntanan og inyuhang ali karon kajot lang aha naman to ang akong kuligo. Anawa ah, na dara. Oh, mo ni ang uh, inyuhang ali karon adlaw nga Martes. Barangay Tagitik, Santo Tomas, Malinas, Buena Vista, Mahayahay, Bansarbel, Beles, Maranding Annex, Waterfalls, Cathedral Falls, ug La Libertad. Inyuhang aligaron na sa pagpamalit. Magdala lang og ID. Ang katong 20 anyos paubos, alak ka, dili mo pwede mo gawas. Katorang 21 ah, years old to 59 years old, mga senior citizen, bawal o na na Tagitik, Santo Tomas, Malinas, Buena Vista, Mahayahay, Pansarbel, Bilis, Maranting Annex, Waterfalls, Cathedral Falls, La Libertad. Ah, pamalit na mo. Okay mga kaigsunan, ubay-ubay, unta kitag paghahisgutan pero pagkadaghan man po ng mensahe ato laning hinahinayon og panubag. Uy, this is size kabuok na timbog kagahapon. No, sa pagpatrolya sa atong kapulisan sa pagpatuman sa balaod sa General Community Quarantine. Ano na kay this is size kabuok? Uh, ah, sa yung pagkamingaw. <laughs> Morning birds, Leo, kog asbahin sa smoke test. Ah, oo, narasa na nako ni. Pag wala gihapon <laughs> birds kapatagan. <laughs> oh, <laughs> wala gyud. Dapat gyud sir. Ah, sige lang. Ah, bitaw kung magtrabaho na bitaw ni si sir no. Si Sir Cartagena sumutrabaho bitaw no. Mangandoy og madomingo na kay para kapahulay. Nya karon, taas-taas ang pahulay. Ingon pag pagkamingaw. Mita, may buntag mo sargapan sa imong pamilya. Oy, yung buntag no sa ato ang uh, mga sugitig paminaw diha sa Marangking, sa Lala, ito bod. Oy, Salvador, kusog kayo sapad. Ah, May yung buntag ninyong tanan diha. Musta na kamong Oy, uh, paluapon niya nato ato ang DALG ha. Provincial Director. Kanus-a man i-post ang kining uh, mga recipient sa Social Amelioration Program. Ah, aton nga obligado gyud ang i-post. Ah, mga barangay. Mahimo siguro no. Ah, ang yuon na lang nato atong DILG. Naman sila page sa DILG Lanao del Norte. Ah, dito na lang i-post. No, i-post nila dahil atong tanahon. Ah, kinsa ni mga recipient ni ining sapoy. Eh. Ah, ang iyan ba ni sila makadawat? Uy, dool man ni sa dughan ni kapitan. <laughs> Uy, dool man ni sa dughan ni kagawad. O, <laughs> oh, para makita na to ba? Uy, empleyado man ni munisipyo. <laughs> Uy, iyang asawa kay empleyado. Empleyado sa gobyerno. Ngam nakadawat man ni. Uh, ah, anda nito dayon. Ako wala kita gitaguan. Ano mahadlok punta nga i-post na siya. Di ba? Ha? Kung wala tayong gitaguan. Oh, i-post na siya. Ah, ato nga, mao man na siya ang mandato. Mandato man gyud na. Mandato na sa DILG. No, ah, ang nagmando ni ana ang atuang uh, ah, secretaries DILG pinaagi ni Secretary Anyo, Secretary Eduardo Anyo, i-post yun na ninyo. Ya, para kuan ba, transparent ba? O, kinsa tong mga gipang replace, kinsa tong gireplisan ah, makita naman nato ang final list na ni ana so i-post na na human naman kaha i-post na na dagang <laughs> excited diya no dagang excited ana nga makita oy kinsa gud tong nga uh, kuan o di rin na to i-post sa social media para transparent man kaha okay kayo <laughs> Okay, unsa man ni? Eh? Asa ta magakuha og travel pass and uh, by schedule ba ang pagkuha sa uh, travel pass thanks sa alagi ka ni Joyous Lahoy ah, ang pagkuha og travel pass ma'am ah, dito na nimo kuhaon sa Intermon ah, sana ah, IM IMT no kana sa Interagency Task Force nga office dito sa Provincial Capitol dito Loyosa, sa Kapitolyo sa Old Capitol Building. Inahanglan lang nimong pagkadadon, imong valid ID. Dayon magkuha usab ikaw medical certificate dinhi sa atoang Municipal Health Office. No, medical certificate dayon ay kamuadto dito sa Kapitolyo. Okay, wala sila isyuman sa Sabado Domingo. Ah, Monday to Friday ra. Okay, ah, uh, tiwas nagbasa sa Derby. Daghana ba? Nagkadaghana man eh. Ay. Ha? Mm. Okay, mayong buntag ni uh, former SB member Lindon Lim Abukay uban sa iyang kapitas nga ilabihang gwapa uh, ah, Maria Teresa Rapanan Puente sa Bukay. Hana Pal, say good morning sir Perds. Ah, manami, mana, mana, nabasa na ako ni. And uh, Asrian Ki. Good morning sir Perds. Greet lang ko sa akong mga, mga gwapa nga si Jora Jane Kiranti Pipito Dire sa kurbada kapatagan busy kaayong pananom og bulak while naminaw ni mo Sir Purge. So makapatubo ni tagbulak. Ani belated Happy Mother's Day and advance happy birthday. Shout out lang pud ko sa akong lolo og mga angkol nga gwapong heartthrob sa Portres. Nag-work sa Trace. Thanks Sir Purge. More power sa inyong station. Everyone stay at home. Salamat kayo. Ma'am Joy uh, Romero Corpus, good morning. Eta Lauron Girnaldo. Good morning, sir friends. Pa-shout out lang ko sa akong family sa Mahayay, Kabatagan, Keep Safe. Ah, to God be the glory. Salamat sa pagbasa. Saan eh? Spectrophotoploromidrical POM Benti Junior. Ah, grabe po ng pangalana. Ah, sir friends, besides sa theoretical education, sir, unsa pa ilang requirements para SP, sir? Kinasa po ang driving education sir. Nara sa tubod na ilang accredited. Usa pa man kabuok. Ah, kanang MGM. Dayon na ah, kumakuha kag SP uh, ah, authenticated birth certificate, dayon medical certificate. Ah, I don't know if ipatuma na ba ang uh, exam sa SP. Nawala na ko na napangutana pero mao na ang unang giingon pod, no? Nga uh, April 30 magutulang giingon. Dayon na uh, kung minor na siya, kinahanglan na siya og parent consent. Kung minor ka, kinahanglan og parent consent sa ginikanan nga pinirmahan sa ato ang abogado. Ipanotaryo in short. Atan uh, Atan Samson Sir Ferns palihog kog invite sa mga investor nga magbutang sila smoke test kay hasol kayo ni sa Lanao del Norte mo na nagipangita ang paagi sa atong LTO karon o uh, naningkamot nato ang provincial government sa Lanao del Norte nga naata mahibalik atong smoke test din eh. Pero tigit tao nga sula. Akot nga itong iniro, pagrinyo na to sa tuang uh, sakyanan, suspastilan dito gid me sa Usami City. Unya pag abot ni na mo dito kay nangadlawon mi dire. Pag abot na mo dito perting taasa sa pila. Abot mi dito mga 6:30 nakapa-emission ni alas 3:30 na gyud. Okay, uh, ah, IB Church City kayo daw Sir Perch. Mayong buntag pagkikrit ko sa among iyaan nga buotan o ga ah, matinabangon. O happy birthday ni Auntie Chabing Silya. Happy birthday! Auntie MBTC, God bless uh, ah, PS alimango lang og ulang ang amuati apili ah, po kog padala dinhi. Eh. <laughs> Niso ko, good morning Sir Birds, Maricar at Sai Islit, good morning Kuya Birds, great lang ko og belated happy Mother's Day sa kuang Dada Myrel og sa kuang Lola Mama M og Lola Maria from Shanaya Jenen. Salamat sa pagbasa. Rene Alparero, oy engineer, kumusta? Maayong buntag nimo diha. Arvin Bargamento pa shoutout ko sa akong mama Nora nga naminaw nimo karon Sir Ferds dere sa Pulok Purok Mulabi Maranding. Uy, slingan ako ni. Eh. Mayong buntag niyo silingan. <laughs> And uh, um mani mana mani ha? Aha. Uh-huh. And uh, Janrica Daklis, regards ko Kuya Birds sa Julan family from Jensen, General Santos City. Salamat. Ah, da nahurot na kog Ha? <laughs> nahurot na kog basa. Unsa man ni? Ah. Good morning Sir Fred, i greet ko belated happy birthday sa akong pamangkin diha sa waterfall si Marjorie Canillo. Hoping uh, you have more years to celebrate. Keep on praying. keep safe from mommy. Si Naida Canillo de Quilia. Nang, good morning birds, pa-shoutout lang ko Coroneva family of Dumalagan family. Naapabay, wala, daghang wala nabasa na ko. Ah, Sir Perge, pagrequest pamilya diya Santa Cruz, aper, labi na sa ako ang ugangan nga si Junior Alcain, nga naminaw judton himo karon. Jaira Luna, nagpaminaw din sa Malaysia, Kuala Lumpur. Salamat. Di na ko mabasa imong pangalan kay Kaiminsik. <laughs> Anton na Antonia Amit. Morning Sir Per, shout out diha sa kong family sa Bagong Silang Galanog-Lanog ang Matas Katilingban. Salamat. Ana pa man ka ini. Sir Burns, good morning. Pa-shout out ko sa akong family nga naminaw ni mo karon sa Ribi si Tatay Iking, Nanay Alin, Mami na, Mami na, Tita Ani, Ate Jamila, Sainab, TJ, Nas, Amir, No, No, Nana, uh, and kawi also sa amo ang active nga kapitana ah, Esther Estrologo and sa tanang barangay officials sa Ribi sa tibuok barangay officials municipality of Lala o uh, ah, sa kasikbit nga mga lungsod good morning ninyong tanan thanks keep safe everyone grabe yan na po din hello sa akong pamilya sa Campo 5 uh, Malingaw, Tubod, Lanao del Norte, Dihos, Tagines Family, Gikan, ni Joji Dihos, Himpiso. Okay mga kaigsunan, aray na punta sa cellphone kay manglogon <laughs> po ni sila. Daghan ra pag ini. Eh. Oras na to alas 9:17 na ako na ni paspasan tubag pod ang inyong mga pangutana. Ah. Aha na to ang teleskopyo. Sugdan na to basa ang nag-text ani ah, alas alas 12:48. Oh, alas 12:48 gyud. Good morning sir, aslan ko pwede pa pwede ba makasakay og bus ang bata muuli mig kapatagan gikan mig tubod. Salamat sa pagbasa. Na og balaod may paistoryahon dili gyud. Ah, balaod may paistoryahon dili gyud dinhi sa atong e number 8 kay bawal man mugawas ang 20 news paubos. Siguro og private vehicle pwede ra pero di pasayroan murag maglisod. Hmm. Alauna 45 gitext Good game, Sir Perch. Ako igagaw na siya sa kagayan. muuli siya sa Kapatagan. Inighuman sa quarantine o sa GCQ sa May 18. Uy, may nagmahuman og May 18. Kaya nga to ang balaod dinhi nga gipatuman sa EO number 8. Ha? Sa provincial government kay wala ra ba kaingon nga mahuman og May 15. Wala ra ba mo ingon mahuman og May 18. Ha? Until left 10 og malef ang uh, malef ang ang ato ang quarantine musunod pa ni ana ang new normal na anak ko'y balaod nga pagasundon ana kung makadungog mo sa statement atong gibalik-balik diri matag adlaw sa atong provincial governor governor Emelda Angging Pibransa Dimaporo mao na kini ang new normal og dili na kita kabalik ni atong atong kasagara nga gihimo nga normal Ha? Hangtod siguro nga dunay vaccine. I don't know kung dunay vaccine. Ha? Ah, basin malit na og dunay vaccine. Ato na yung agaw gikan sa Cagayan muli siya kapatagan inikuman sa Chisikyo. Sa May 18 man siya muli i-quarantine ba gihapon siya? Aha dapat i-quarantine. Ah, i-test pud ba siya? Salamat sa pagtubag pagkadaghan <laughs> mo pangutana. Di daghanon pud natong tubag. <laughs> Bitaw hangtod nga dili malef ang ato ang GCQ nga gipatuman o musulot gihapon sa new normal ni maong palisiya nga kinsa tumuuli gikan sa laing dapit dinhi sa atong probinsya sa lalawigan sa Lanao del Norte mo undergo gayod og 18 uh, 14 days quarantine bisan pag sa May 20 na siya uli pero dili pa ilef sa ato ang gobernadora ang ato ang gipatuman karon nga in uh, general community quarantine padayon gihapon ni maong balaod ha Inig uli ana din hinga i-quarantine siya 14 ka adlaw diha sa atong isolation area. Ang ang ilang nga isolation areas munisipyo kining dool sa municip, uh, ah, municipal hall o dool sa police station. Uh, Dunaw sa ilang nga tulunghaan nga dito i-isolate ang uban nga mga bot nga gikan sa laing dapit. 14 days na siya una na makauli sa inyong panimalay. Di ni mo na siya pwede doolon, Di nimo siya pwede gakson. Ah, pwede siguro magtanaw kas layo pag dalalag teleskopyo. <laughs> Bitaw, ah, dili gina mo pwede doolon. Okay. Gitext ni siya alas 4.20 sa kadlawon. Idol birds, ah, maosod, maogyod ang giingon sa nakatalas Biblia sa ikaduhang Chronicles uh, kapitulo 7, versikulo 13, When I shut up heaven, and there is no rain, or command the locusts to devour the land, or send pestilence among my people. Tinood, jud na sa guys. <laughs> Salamat kayo! Ah, salamat guys pag text. Ah, sa so mani, taasa ba dani? Pag tagsa-tagsa ala ninyo text, oy. Ha? Ah, alas 3 pag text. Good morning, Idol Birds! Uh, kining among silingan ba ayaw lang basaha ang lugar? Bisan di pagawson sa ilaha. Di jod kapugong ang mga tigulang muadto noon sa silingan magtabi, magpaagak pag-apo. <laughs> Para magtabi, wanay social distancing kay perti mang duola na payboros uban Og mga senior, looy lang ta. Aha, sige pagdaot og silingan Huwag gani ko. <laughs> Ayaw na na, ha? Ayaw na na. <laughs> Sige na lang, ha? Oh. Luoy mo kay padakop di mo na sa pulis. Eh. <laughs> Good morning, sir. First greet lang ko. Happy birthday ni Ray Soperales Diaz. Matampay Ilaya. Greetings from Mama Leo. Uy, happy birthday. Ray Soperales. Tigunsay ka ni SK Federated President. Dayon, ko Kuya Ferds, greet lang ko og happy birthday sa akong magulang nga si Alicia Yungko nga nag-birthday karong adlaw ang nagpa-greet si Alma Buntuyan diri sa Barangay Tinubdan, Baroy. Salamat kay Kuya. Mag-text na gyud sila makadlawon. Uh, alas 5:17 gi-text. Good morning, greet lang ko sa natawhan sa akong palalab nga si Dodo. Happy 23rd birthday ang nagpa-greet si Lotlot. Uy, happy happy birthday ah, uh, tanang ka birthday karon. Good morning, Sir Ferns. As lang ko og padayon pa ba ang no work no no fee <laughs> no pay. <laughs> Yahang uh, no work no fee PSFEE. Nga GCQ naman kay maonay hinungdan nga wala na mihatagi og day off sa among gitrabahoan Kananan, salamat <laughs> sa imong pagbasa, Sir Birds. Na manggihapon ah, unsa ni? Ah, as lang ko, sir. Ug padayon pa ba ang no work no pay? Ano man? Uy, basta nagtrabaho ka bayaran ka kanang no work no no pay. Ah, panalita ng establishmento, sirado gihapon. <laughs> Ah, no work no pay gyud ka. Ah, kun dili ka regular. Ah, mo ni. Ah, no work no pay. Okay? So, na naman yung ipangtugutan ang kanang karinderya kanang giingon nimong kananan dili na siya pwede magpakaon sulod pwede na siya mamaligya siya through delivery or take out no pero magpakaon sulod di na pwede ha mm. good morning bigat lang kataas na eh. Good morning, Sir Burns. Di ba ang GCQ wala may open appeal? Ah, sige naman, nagbalik-balik. Oy, isumbong sa pulis. Isumbong sa pulis. Ha? Ah? <laughs> ah, walay appeal o open ang mga motor shop. Ah, dapat ka nang nag-open diha. Mga naitapos mga pulis. Ah, kini karong panahon na langga. Ah, pasabton di ka palangga. Ah, hmm. Kung gusto dyan kang masira, i-complain na dito sa pulis. Ah, i-complain na siya. Pero sutian di kagkaroon panahon na lang ga, nagahupdan na nag mga kwarta, ngita na nagpaagi. Ah, unsa <laughs> ako. oh. Ilang, ah, boy buhay ta karon, panahon na. Sir Ferds, maranding to Davao Gagayan, di Oro, muuli dalhon na ko kung anak 15 years old. Ah, try motors among sakyan, hoy, kalayo pa. Ah, ang sakyan hinaot makauli na jud mi sa mua pinaagi sa imong paghiya sa among buhaton. Daghang salamat pastilan. Ako pagipagiyahon nimo. Good morning Sir Perch. Pwede na ami hangyo sa imo makita makikita minimo pohon sa Monday May 18. Davao de Oro among biyahe gusto na unta mi personal nga makikistorya ano man <laughs> ano makikita man kanago ah ani na lang Inaning yung buhaton, ah, lisod manggod kay matag matag probinsya, matag lungsod nga inyong maagian na ay mga checkpoints. Ha? Ah, Kwaila nag-health certificate ang imuhang uh, ah, 15 years old uh, I don't know manggod sa uban nga uh, lugar pero sa Balaod o Balaod ang ipatuman di gina mo madala yung 15 years old ba. Oh. Pero doon ay mga palik probinsya nga programa kung mahimo maka-coordinate mo dito sa Davao ah, sa ha, Davao de Oro maka-coordinate mo dito unsa ilang mga palisiya o pamaagi dito o naa sila ipa-fill up ninyo ng mga form na may uh, sa Facebook or online inyo lang ang buhaton ah, ah, ang Cagayan de Oro City, Zamboanga del Sur, naaman sila yung mga balik probinsya program nag-i-adapt. Kani, inyo ha, kaya di man mo taga dere, taga Davao de Oro man mo, I don't know, nga nung na-lockdown mo din eh, pwede mo maka-apel anak, pero dili ko sigurado unsay mga palisiya po nila dito sa Davao de Oro sa inyong balik probinsya program. Siguro, na may mga ID, mga yo lang mo travel pass din sila ng Norte, o na may mga ID, ang inyong address dito sa Davao de Oro, apil na imuhang uh, anak pa na nga 15 years old, uh, ah, basin madalara. Sir, ko DM ko, mubalik na ang inyong normal, pwede na ba mi makaangka sa among anak urbana kay mahal jud ang plete na doble, uh, <laughs> double P imbis COVID. Salamat sa pagbasa. Huwag yun niyang nahitabo ron. Huwag yun niyang kamatuuran. Huwag maunay labing tinuod. Nga naman, ah, ang uh, kasagara nga masakay sa usa ka sidecar motor ibutang nato puno-puno na walo gyud na siya so ila masakay karon duha ra gud oh pero barato nung gasolina ha naagi na siya pagsaka sa plitihan ah, mo gyud na problema dayon na uh, bawal pagyud ang angka sa motor i don't know kung magpagawas na puglain nga executive order ang atoang provincial government mahitungod sa new normal unsa na po'y mga palisiya nga pagasundon alang sa new normal mao ni ang atoang pagatan-awon no Uh, sa enhanced community quarantine na executive order pag gawas usab sa general community quarantine dunay executive order nga ipagawas, ato na pud nang tan-awon kung mag new normal na usab ang Lanao del Norte unsan usay palisiya nga ipatuman sa atong provincial government gumikan nga ato ang mga opisyalis kagamhanan provincial sa ah, excuse me sa ato ang mga local government sa ato ang mga mayors nagtanaw na sila kung unsa ang kaayuhan sa kinatibuk-an o sa kinabak-an sa mga katawhan sa matag lungsod sa matag probinsya mao na ang ilahang gitan-aw karon ha unsaon nga maprotektahan kita batok ni niining sakit nga COVID-19 nga makalilisang gayod hadlo kayo nga naman walay tambal nga posible ikakutlo sa imong kinabuhi wala pa ta masayod kung unsa gayod sus na na po inyo comment sa Facebook ko wala pa kita masayod kung unsa gayod ha uh, unsa ang mga palisiya pamaagi sa inyo normal pwede na ba mo angkas kung imong asawa magdala ba mong picture sa inyo hang uh, ah, pagkasal nga magbanag asawa yun mo o unsa ba ha uh, basta karon bawal sa gyud na paabot ta ha paabot ta kung unsay update hmm hmm mawala na ako ang ikatambag ninyo okay ah sab na pod ah sa mga eh? Morning sa Perg, napahira, naparelief ko di panghatag, wala jud taon min nakadawat sa sub, salamat. Wala ko kabalo kung unsay update ani pero do na pa siguro ni pero dili sa sa pagkaron. Ang ato man kong problema, ah, ah sa pagkakaron gigamit na to atong calamity fund, no? Atong calamity fund nagamit na to tungod sa uh, niining COVID-19 dako kayo perting dako ang atoang uh, ah, nagrealign na gani ang atoang ang munisipyo ang problema ani karon kung dunay kalamidad nga moabot dinhi nga motumbok sa ato ang dapit, so sa Bagyo may gani kay walay home quarantine pass ang Bagyo sa Mindanao, wa kasulod miasa ka dito dapit sa Visayas ug Luzon. <laughs> Matod pa nila wala ni sulod ang Bagyo sa Mindanao kay walay quarantine pass. <laughs> Bitaw no, joke lang. Ah, mo na problema kung dunay kalamidad asa na pud mukuha ang atong gobyerno. Ha? Kung dunay ma, ma, maabot nga kalamidad, nga nagamit naman nato ang atong calamity fund. Ha? Kanang uh, emergency response fund. Hmm, gamit na pod. Dako biya gasto ang gobyerno niini nga nahitabo karon nga krisis mahitungod niining sakit nga COVID-19. So karon kay GCQ naman pwede naman tabo trabaho ayon na mo paglaom. Ayon na kanong kung naa di maayo kung wala di man ang kamot, narbaho ta. Hmm, sige lang tag uh, oh, gihimo na tong dili pwede himo na tong gatasan ng atong gobyerno, ha? Pwede naman mo trabaho kung unsay trabaho nimo kani adto, ha? Kung unsay trabaho nimo kani adto, kinahanglan nga imong ipatuman na karon, ha? Imo nang ipat oh, imo na nang buhaton karon. Kay manaman ang uh, ah, ECQ, pwede naman ta mo trabaho. jok lang ha. Doon na sa ako'y atimanon nga tawag ha. Importante ni ha. Hello, sir May buntag. Ah. Ah. ha ah. kuan konsyal mukuha lang ang travel pass pero di ko kasiguro dito po sila kay stricto sila dito dapat ha uh. amo ato ka dito nga naman Oo, oh, kuan konsel, muadto sa kadito sa LTO kay mukuha magag papel dayon muadto kadito sa enter uh, ah, uh, ah, kanabitong sa IMT tong Loyos Kapitolyo. Oo, oh, dayon mukuha kay travel pass. Makalusot ka rito. Oh. Ah. Di ba sa kudre konsel ha? Ah. Okay, okay, okay, okay, konsel. Okay, salamat kay Ma'am Buntag ni Barangay Kagawad PD Loloy Bagulaw. Oh, Mourinho ko din <laughs> Sasakyan na. Okay, aha. Hmm. Mayong Buntag. Unsang orasan ni Gitex? Alas size. Sa alas size na ba ni? Alas 6 pa Mayong Buntag, Kuya Perds. As lang ko, akong bana na ah, nagtrabaho sa tubod, tubaran ang iyang amo, si Kapitan Kabahog, i-quarantine ba siya? Nakauli manggod siya atong pizza noibe pagkaugma, ipabalik dayon siya kay uh, uh, dili daw siya balik dayon. I-quarantine daw siya. Uli siya <laughs> og otro. Dili ba na alapag sa protocol? Dakpon ba siya direct sa San Vicente Kapatagan? Dili, mangguna i-quarantine. Ganun, i-quarantine nga na sa tubod. Ha? Nganong i-quarantine man siya, nga man siya sa tubod, ang i-quarantine mandatory 14 day, 14 day quarantine kadtong outside sa Lanao del Norte. Pangutanan ako karon, asa man na nasakop ng lungsod sa tubod? Asa man na nasakop ng lungsod sa tubod? Di ba Lanao del Norte gyapon? Dili na siya i-quarantine. Ano i-quarantine na magdala na siya kay Dick? certificate of employment kung walay ID. Ha? Dili na i-quarantine basta within Lanao del Norte lang ka. Pero mugawas na gani ka sa Lanao del Norte, mapondo ka dito, pipila ka adlaw, din uli ka na rin, ah, quarantine, jud ka. Ha? Kay mao na ang atong gipatungan nga balaod. Okay. Good morning, Sir Ferdy. pa shout out ko sa Tibok Salvadorian sa akong lolo Lando, Tatay Rudy, ug sa akong inahan nga always good na minaw, mimo, o sa tanan na akong mga silingan. Salamat sa pagbasa. Ah, okay. Mayong buntag, Kuya Ferds. Mangutana, unta ko ba? Akong bana na sa Iligan, mo uli siya karong Mayo 16 dere sa Lanao del Norte, e quarantine pa siya or dili na hangtod nga dili malif ang GCQ hangtod nga dili wag tangon ang general community quarantine i-quarantine na siya sulod sa 14 ka adlaw kay gikan siya gawas sa Lanao del Norte sa Iligan City okay balik-balik ang pangutana Good morning sir friends aslan ko sir Ako lang ipaklaro unta sa imuha if muuli diri sa kapatagan gikan sa Iligan City kay stranded sa dito og 2 months Kay sulit pagyapon siya, what if wala na ang GCQ? Same pagyapon ang protocol. Salamat sa pagtubag, sir. Ang akong tubag ni ini kung unsa ang palisiya sa GCQ karon. Ang palisiya sa General Community Quarantine kung outside ka sa Lanao del Norte, ining ulit nimo i-quarantine ka. Kung ipatuman gihapon ni sa mahitabok nga new normal, kay new normal man gyud ang sunod ani o pamahayag pa sa atong gobernadora mao na kini ang new normal so mao na usab kini karon ang pamaagi mao ra usab kini <laughs> ang abuhaton quarantine gihapon na siya outside Lanao del Norte okay ah, klarohon na to ni Good morning sir, greet sa ko sa konsilingan, di Asporok Putadon, si Inday Margie o buwina Nanay Berta uban sa mong silingan sa Butadon from Amy Humawan. Good EM server, di pwede ni mangutana. Okay, basta Bisaya lang. mangutana ng uh, kaning DSWD sa barangay, pwede ba mo kuha sa subdire lang minitext ni mo kay diha man ni maminaw ni mo klaro ha sa ni mo text ko kay murag murag naglimo ko ba ha good DM sir Ferdy pwede mi mangutana ng kining mangutana kining kaning DSWD sa barangay pwede ba mo kuha sa SAP diri lang ni ni text ni mo kay kay diha man ni <laughs> maminaw ni mo wala ko kasabot di ko kasabot ang DSWD sa barangay pwede mo kuha sa SAP ah claim Kanya, gusto kang mukuha. Pwede ba ang barangay may mukuha sa DSWD? Dili, ikaw kay mong perma mangka. Ah. Ikaw may mong perma. Ah. Klaruhan yung text. I-review ba? Sir, pwede pangutana. Oh, bisaya lang. Kung magkuha ko nanpro, unya di ko na uh, ah, niya dili ko makakuha og inis o pwede ba makakuha nga walay ni so daily required ni siya ha dili na non-prop SP pa na una pero og na kay SP ito na kas non-prop di na required ang ang NSO pero og magkuha pa kag SP di makakakuha og non-prop kun di ka moagi og SP inahanglan gayon ang NSO na ah, authenticated birth certificate imo nang i-xerox pero dat-on nimo ang original kay ilang tanaw aw ng original og ang imong Xerox. Okay. Kuya Birds, kanus a ah, moap moabli ang tricycle kana mo hindi ko kabalo kay sila ray nasayon ni ana wa ko na gapaan advertise dire. <laughs> Aha. Nagajot lang. Sa iyo ha ba Sa mani, good morning sir, magpasalamat ko agapi baptis sa gihatag nga 5 ka kilo nga rice, 1 kilo nga pork, 1 piece manaw karon pako. Kalod dagang salamat sa inyo. God bless ika ni Mrs. Jane Mala Malali sa Annex. Ah, good evening, sir. Ah, pwede na mo apply sa gaisano at sabi mo apply wa pa. <laughs> Gatambak pa na diha oy. <laughs> Katambak pa na diya, makita mo na ninyo. Kilang, ah, bukas na, hiring lagi na. Ah, hiring lagi na, pero siya bitaw na Kaya sa ano, no, kay mga dalagar ra ba? Madalaga pa, ha? <laughs> Good AM sir, mangutan na ako, akong lisensya expire na 2008, ma-renew pa ba? Yes, ma-renew. 2008, sa tupa 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10 years mo na gitawag og dormant. Ang buok pasabot anang dormant, sugod so na pug kas permiro. Marinyo ni mo na pero moagi ka og exam. Moagi ka sa proseso, moagi ka sa uno, musugod ka sa uno. Pero paminaw nako, I don't know, uh, moagi pa ba kag SP? Dili na siguro pero moagi ka sa usa ka proseso dormant then ay taas-taas nga penalty. Grabe po ni siya, ay, 2018. Pero imuhang na, oh, imong pangalan, di na mawala dito. Naara na dito. Good morning, Sir Ferdy. Naalam ko pangutana, kinahanglan paghihapon, ensito, 2 maglukat, og SP. Sasama na ko nga hapit na ta magsaysita. Nagplano manggood ko og mupalik og motor si Edwin Villaspini diri sa Katipunan sa Pad. Salamat sa pagbasa. God bless and keep up the good work. Yes! Bisan pa, unabinta anyos ka sir. Basta, makuha ka og lisensya, wala pa ka kakuha og lisensya, sukad, muagi jud ka og SP, muagi ka og uh, sani, maglisod og term anang theoretical theoretical nga pag uh, eskwela 15 hours muagi ka. Yes sir. Hmm. Okay, Sir Perns. Good morning. Aslan ko kung kanus am um, mubalik ang biyahe ang mga barko tayin sa pagbasa barko wa panyug ko'y update ana ang naay update ana mga barko bitaw mo biyahe mga barko mga eroplano kanang mga travels and tours daghan kina sa tuwas kapatagan pangutanang mo ana kana kita mga ticketing outlet mga travels and tours oh kana sila ha oh kabalo na sila kanus amo balik hmm sa ni orasa gitex Di naman ko klaro eh. Huwag man ko teleskopyo. Hmm. Mayong buntag, sir. Sabot lang. Pangayo, bigtabang, sir. Tagamahayahay ko kapatagan. Naami diri sa Bacolod, sir. Tulom, tulomi diri na abtan og lockdown, sir. Gusto na jud namo manguli sir duhang nami ka bulan atong mayo 5 sir maluoy taon ta namo sir ah nga bakulod. Ah amo ah, nga bakulod. Bacolod, Lanao del Norte, dali na kayo na. Ha? O Bacolod, Lanao del Norte, pwede na mo uli. Ha? Pero Bacolod City mo, murag maglisod kita na, balik probinsya sa mo. Ha? Tagamahayahay kapatagan, Bacolod. Aha nga Bacolod ni, Bacolod, Lanao del Norte, kaya eh, naka-text mo na to. Bacolod siguro, Lanao del Norte, pero naka-live mong good makita putang Bacolod City. Isulti ninyo asa mo nga Bacolod, Bacolod City ba mo o Bacolod Lanao del Norte? O Bacolod Lanao del Norte walay problema. Ah, ay tira ang pangitaon ninyo ana, kauli na mo. Ug nara mo dias Bacolod. Good morning sir, as lang ko ahata pwede mag-apply para sa kaisano, apply may promodizer sa. <laughs> Wala pa nakaparogoy. <laughs> ha? Huwag kayo nakabaro, paabot lang mo, i-announce lagi nato na dali. Oh, priority mo taga kabatagan. Sir Ferns, og non-pro o professional license, may training pa ba? Ah, sa pagkakaroon, wala pa. Pero maabot, yun ni, kana ay training. Ha? Take kag exam, non-pro to professional, take kag exam. hmm Pang-professional. Sir Ferns, good morning. As lang ko unsa ka unsa kaayo ang requirements kay uli manggod ko og Dipolog City. Salamat sa pagbasa. Travel pass. Travel pass. Dayon ah uh, pangutana ana dito sa Dipolog kung unsay nang programa sa balik probinsya. Hmm, kinahanglan lang travel pass. Okay? Ah, sama ni, taasa pa ni. Good morning, Sir Perks. Please ko panawagan kung kinsa tong nakapunit sa grinder. Color green na hulog sa dalan sa kapatagan, tumaranding mga una imbidya. Adlaw nga Sabado, please lang kong uli dito sa Itan Electrical Supplies, Poblasyon Kapatagan. Ah, please lang, o kinsay nakapunit ato, palihog iuli, igamiton ng kaya trabaho. Okay, uli. Good morning, Sir Perds. Kamusta? I-release ang UCT, Sir Perds. Ah, wala. Padyo ko'y knowledge na. Hmm. Sir Perds, good morning. Kanang SSS diha sa Kapatagan. Ah, pwede ba ta diha mag-update? Unsan adlaw ta pwede magpa-update diha? Salamat sa pagbasa. Wala pa ko kabalo. Og, kwan lang. Og mag-open na sila. Wala problema. Ha? Ah, walay problema, mag-update ka diha. Pwede ka magpa-update diha sa SSS ha, ah, sa opisina na to diha tapan sa Maylan Bank. Ang problema wala pa ako nasayod akong subayon unya og nag-open na ba ha? Ah, nag-open na ba? Sir Separate great lang ko sa akong papa budok na nagpanday Trace Balay ni Mama Lalan. <laughs> And uh, good evening Sir Perds, as lang unta ko, un, unta na ko unsa ka tinuod nga naa second wave sa SAP taga Baroy di ay <laughs> thanks. <laughs> Ah, grabe po. Ah, ug ako bitay pabuton anak katong wala kadawat mao na po'y tagaan. <laughs> Ah? Tinuod ah dunay nay giingon nga nabalita ka sa national nga doon na nay giandam na ang mga munisipyo nga nagakompleto na giandam na usab ang liquidation aron maka second wave na sa social amelioration program. Pero ang uh, giingon, ha? ang giingon o unang giingon ni Secretary Harry Roque nga ang i-priority nga tagaan sa second wave sa social amelioration program kadtong, ha? Kadtong. Ah, kadtong mga nagpabilin sa enhanced community quarantine. Aha. Hmm. Uy, may buntag ni Konsehal uh, Coronel ha. Uh, good morning. Open na sila ang SSS. Oh, open na ang SSS. Pwede mo ma dito, pa-update mo. Ha? Oh. Pwede na mo ma dito, pa-update mo. Hmm, dire. Open na tong SSS. Okay. So, salamat kayo, Konsyal uh, ah, Pablo Junjun Coronel. Uy, dagang kay nalingaw kagahapon. Dagang kay nalingaw kagahapon sa hapon. Gikan sa alas 4.20 ingon sa alas 6. Kauban si DJ Lee. Nya si DJ Lee nagpailan na gyud si DJ Lee og si Kinsa siya, taga-kapatagan ramang gid ay siya. Konsihal pagyot kani ato DJ <laughs> Lee Lixar Basilio. At ang ginapadin niya siya unya alas 4 hangtod sa oy alas 4:20 hangtod sa alas 6 indak-indak lingaw-lingaw pasingot sa inyong mga balay pinaagi pagkiay-kiay ay DJ Lee. <laughs> okay. Ah, laing pangutana, good morning sir, great ko ni Ryan. Dili pangutana dahil nga naghimla og lamisa og ni Kim Kim nga nagripak og patatas ang nagpagreat si Jeresi Baring. Siya man ang giripak ng patatas niya nang atag. <laughs> Patil ko. Oh, sir, pa-shout out ko sa pamilya Kapua Uwano, family Adala, family Ramel, family Times, <laughs> family Eng sa pagbasa. <laughs> Okay, ari sa taas mga pangutana. Asa po na eh. Mayong buntag sir, mangutana lang ko. Akong anak to asa ligindingan Misamis Oriental. Muli siya sa kapatagan kay wala man siya trabaho dito. Mangutana lang ko sir, kinhanglan pa ba siyang i-quarantine <laughs> nooy man dyan sila dito sir. Kay wala sila'y tarong konsumo. Dayon, nangayo ra sila og tabang sa mayor dito sir para makapliti padulong dire. Mangutana sab ko sir, pila jud ka ha ang mapliti tanan gikan lagindingan to kapatagan sir. Salamat sa pagtagad sa akong text. Okay. Ah, dili kay ko sigurado ha. Na ato'y post nga gikan og kakayan di oro taman og lagin ah, taman og ah, sa ilahang drop off point sa Iligan diha sa Centennial sa May uh, kung di ko masayop, 139 o 149 ba to? Oh. Padulong diha. Dayon gikan o Iligan, musakay na siya dalipuga, taman dito sa sentrong bahin sa Iligan. Ang plate ni Ana, base dinhi sa ato ang nakita sa Iligan City, City man to sa unang minimum, gihimo nilang 12 kay naay social distancing. So 12 ang plate diha. Dayon gika na po siya diya sa sentro sa Iligan, musakay na po siya og uh, jeep padulong sa Buroon. Ah, kay dito man, no? Padulong sa Buroon. Ah, 12 kaya po iplite, pila na? Sige, tag times ano? <laughs> Laruhon ta dili. Oh. Ay buta na tong 150 gikag ladingan plus 24. Pag abot niya Buroon, musakay na, muhike na siya. Ha? Muhike na siya dito sa drop-off point sa boundary sa tulay kung di ko masayop sa tulay yun ang katapusan ni ana muhike na siya patabok sa tulay paingon dito sa linamon o, musakay na po siya bus dito padulong diri kapatagan bana-bana na ko kay uh, matod pa nila nga matod pa sa ato na interview nga supervisor amplitihan, medyo taas gamay. Butang lang nato og 150 ni hapon. Ah. Uy. Plus de, eh, plus 150. Oh. Ah. So, may tabuan na. Ah. Naa siya yung mga 400. Wala na, sobra na na. Abot na na siya direct kapatagan. Ha? O, oh, estimate na, sobra na kayo na. Ah, gikan siya laging ang inigabot ana niya din he, automatic na siya nga mo undergo na siya og 14 day quarantine. Una na mo sa inyong balay. Ha? Ani na siya sa atong isolation area, 14 ka adlaw na siya magkuyo diha. Libre naman siguro kaon ni. <laughs> no? Dayon pagka human ni ana, ay pa na siya kauli sa inyong balay. Okay? So, problema yun ni mabalaka ba eh. yung taato abay ang anak. Ha? Oh, labi na dito nga close ang ilahan nga lower work no pay nga wa sila klarong kaon. Kung gusto yun sila uli. Mani. Sir, good morning. Naalang ko'y iklaro pag musakay mi og bus diha sa Kapatagan. Nagod lang ha. Muna og ramis maigo. Di iba ang kailangan rag kay ID og certification nga imuha gitrabahoan Ngano pag-as namo dito sa Kapatagan Town Center niingon nga kailangan pa og medical certification nga within Roman sa Lanao del Norte. May munaog. Di ba okay na walay medical certificate kay maigo raman may munaog. Salamat sa akong pagkabalo. Yes. Kay within Lanao del Norte raman ka. Ha? Sa akong pagkabalo mao na siya. ITIRA ang pangitaon or Certificate of Employment or certification sa imong gitrabahuan kay naaramang kasulod sa Lanao del Norte. Dito naman ko na-check upon ang imong travel pass ug gawas na ka sa Lanao del Norte. Wala may mangita og travel pass ni nimo dinhi sa mga munisipyo. Wala may mangita siguro nimo ang uh, medical certificate i-required na siya alang sa pagkuha og travel pass dito sa atong IMP. Hmm? Okay. Ah. Good EM Sir Verge, please po kong tiwas o basa asa akong message ganina kay para masabtan nimo kung unsay akong buot ipasabot. Pero may mimi naminaw nimo diri sa Purok City poblasyon. Hmm. Ah, gato ganihat ko naman god kanang uh, gusto nimong ipadako, gusto nimong ipasira, dili man ako ang right agency. Dili man ako mo pasira, ikaw may muadto dito. Ha? Ah, ikaw may muadto dito. Kung gusto ka, kaimog yung ipasira. Or, kung pareha mong negosyo, niya nakita nimo nga wala siya tanduga o pag-abli lang pod. Ha? Ah, ang nahita mo pod karon ma'am, pasabton di ka ma'am sir. Mayingon kag unfair. Pero daghan kaayo karon ang naapektuhan o magpadayon na sila sira, maura na ang ilang gisaligan. Ha? Unsaon naman ang ilahang panginapuyan sa matag adlaw. Maubaya na siya. Ah, uh, although bawal, no, gibawal siya. Pero gusto gid mo siya ipasira adto ang pulis. Ingna nga ipasira na ko na sir kay bawal o oh, balaod. Ana na lang. Ha? Ang nahitabo mong karon mga kaigsunan. Lisod ang panahon, apiki ang panudlanan, apiki ang trabaho, apiki ang negosyo, apiki kaayo atong ekonomiya. Ha? Mao nang magsinap tanay lang tawa. Ha? Kana bitaw isa Sa manay, napagaling ko'y, napagaling may advertiser diri nga pero ng luuya. Iyang mga empleyado kasalig niya. Ang iyang amo na lockdown, no? kami okay-okayan. Iyang amo tuas layo, tuas sa ilaha. Niingon niya ang empleyado nga, sir, bisag mag-abli lang unta sila gamay, kay para makakaon lang sila, kay katang tanang halin nga, diha nga ilang kitaon anang ukay-ukay sir akong ihatag nila tanan Oh. Nana ba? Ha? Kanang tanaw na to karon panahon na. Ha? Murag giingon ba nga kanya-kanyang diskarte ba sa dili lang illegal. Dili lang pamaligya og syabok. Oh, lisod ba kayo? Ha? Una-unaon mo ng tindahan nga imong gisaligan. Nga imo rang gibali-bali, ha? imong tindahan nga imong gisaligan sa imong pag-adlaw-adlaw nga panginabuhian ilabi na kung doon na kay anak nga gagigatas doon na kay gipakaon nga mga sakop sa pamilya unya karon na apektahan na igo ni ining panahon sa COVID-19 gipasira asa man sila mudangop nga og moapil sila sa social amelioration program ingnon man sila nga dili ka qualified kay naa kay motor siya. Di ba? Di ba 'yon? ha? Kung gusto gid nimo lang ipasira, di ato ang pulis ingna nga ipasira nimo. Oh. Di ba lisod kay panahon karon? Ali 'yon, dayon sa 'yon. <laughs> ha? Lisod kayong panahon. Diskarte sa matag usa ang atong gikinahanglan. Ha? Okay. Taghan pa kay message na riyo. Mark 4, good morning friends. Pa-shoutouts, Parequatro family. Ug Minda, ug Maricel. Ah. great Coast, taga LTU, ah, LGU tubod. Ah. Saan naman ako ning pagbasa, ani? Ha? Hmm. Dili man gud kami right agency nga mo pasira ni ana. Kuanto ka dito? Good AM sir, there is uh, lala ang pamasahe from Lanipaw to Maranding, Supuinta ang plate. Kay usaraman ka tao ang pasaherong itugot. Astilan, paita. Mahal na dyan kaayo. Ala, padayon, tagisgot, ano yung ma?